Bugun siz bilan ko'pchilik so'ragan mavzuni ko'rib chiqamiz. Wi-Fi qanday ishlaydi, nomi qayerdan chiqib kelgan va uning tarixi haqida ham gaplashamiz. Ko'pchilik uning ishlashini juda ham murakkab deb o'ylaydi, lekin aslida hozir mana shu videoni ko'rib chiqsangiz, unaqa ham murakkab emasligini tushunib olasiz o'zingiz uchun. Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Sadullo Abdullayevman, Faris Bos. Endi tarixidan boshlaydigan bo'lsak, Wi-Fi 1971-yilda Gavayi universitetida kashf qilingan va eng qiziq taraf shuki, boshdan boshlab uning nomi Wi-Fi bo'lmagan. Wi-Fi ning asl nomi IEEE 802.11. E e Keyin esa marketologlar uni odamlarga osonroq bo'lishi uchun Wi-Fi deb nomlab qo'yishgan va to'g'risini aytsam, bu nom hech nimani bildirmaydi bunday nomlanganning sababi shunchaki yaxshi eshitilish bo'lgan va ana o'sha payt mashhur bo'lgan hi fi so'ziga mos tushgan va shuning uchun wi fi devorishgan hozir o'zida sezib turibman odamlar darrov izohlar yozishni boshlashdi wi fi aslida wireless fidelity degani deb lekin bu aslida anglashmovchilik xato tushuncha hech qanaqa wireless fidelity degani emas wi fi assalomu alaykum bitta ieee sakkiz yuz ikki nuqta o'n bir berib yuboring shunchaki o'ylab topilgan va wireless fidelityga to'g'ri kelib qolgani bu shunchaki coincidence ya'ni e, coincidence nima bo'ladi endi o'zbekchada ho'p coincidence tasodif ana yaxshi ham uni wi fi deb qo'yishgan ekan bo'lmasa ana shu wireless fidelityni o'ylab topgan odamlar qiynalib yurgan bo'lardi voy nima degani ekan deb xullas wi fini ishlashini tushunib olishimiz uchun birinchi bo'lib to'lqinlar qanaqa ishlashini tushunib olishimiz kerak chunki Wi-Fi to'lqinlar yordamida ishlaydi e, demak to'lqinlar nima bizni o'zi hamma yog'imizda to'lqinlar bor va ular asosan mexanik to'lqinlar mana masalan agarda suvga toshni tashlasangiz u atrofiga to'lqinlarni yuborib hamma narsani tebratishni boshlaydi va ana shu toshni energiyasi mana shu to'lqinlar orqali tarqaladi degani va ahamiyat bering to'lqinlar paydo bo'lishi uchun biron bir energiya kerak to'g'rimi va ana shu toshning energiyasi demak to'lqinlar yordamida tarqalishni boshlaydi shu yerdan biz xulosa qilishimiz mumkinki to'lqinlar paydo bo'lishi uchun biron bir energiya kerak va ana shu energiya yildan keyin tarqatish uchun ham nimadir kerak masalan suv yoki havo shu yerdan tushunib olishimiz mumkinki hech narsa yo'q joyda mexanik to'lqinlar ham tarqala olmaydi shuning uchun masalan vakuum joylarni ichida ovoz ham eshitilmaydi chunki ovoz ham mexanik to'lqin yordamida chiqib keladi endi agarda Wi-Fi ham mexanik to'lqin orqali ishlaganda unda juda ham katta uzilishlar mavjud bo'lgan bo'lar edi chunki tasavvur qiling agarda suv devordan o'ta olmasa qanaqasiga Wi-Fi o'tgan bo'lardi. Wi-Fi esa elektromagnit to'lqinlar yordamida ishlaydi, shuning uchun devordan o'ta oladi. yomon bo'lsa ham o'tadi bu to'lqinlar vakuumda ham tarqala oladi shuning uchun vakuum ichida ovozni eshitmaysiz ammo Wi-Fi tarqata olasiz bu turkumdagi elektromagnit to'lqinlar bilan ishlaydigan narsalarga radio rentgen yorug'lik kabi narsalar kiradi xullas to'lqinlar nimaligini va Wi-Fi elektromagnit to'lqinlar orqali ishlashini tushunib oldik to'g'rimi endi bir narsani bilib olingki to'lqinlar kuchga ega ya'ni chastotalari mavjud agarda chastota nima ekanligini osonroq qilib tushuntiradigan bo'lsam tasavvur qiling siz sohilda o'tiribsiz va ana shu sohilga bir vaqt ichida nechta suv to'lqinlari urilsa ana shu to'lqinning chastotasi deb hisoblanadi va u gerts orqali o'lchanadi endi Wi-Fi chastotasi necha deb so'raysiz Wi-Fi chastotalari to'rt yoki 5 gerts bo'ladi odatda o'zi Wi-Fi bilganingizda internetga simsiz ulanish uchun yaratilgan texnologiya endi bo'pti savol uyingizda turgan router ya'ni modem bilan telefoningiz orasida ma'lumot almashinuvi qanaqa qilib o'tadi juda ham oddiy tushuntirib bersa bo'ladi buni masalan telefoningizda skachat tugmasini bosdingiz ya'ni yuklab olish tugmasini bosdingiz ya'ni yuklab olgin deb vazifa berdingiz ana shu vazifa 0 va 1 lar ko'rinishida apparatingizni ichida to'lqinga aylanadida ana shu to'lqin keyin routerga yetib boradi router ana shu to'lqinni qabul qilib olgandan keyin uni yana bir marta 0 va 1 larga aylantiradi va keyin sim orqali serverga yuboradi serverda esa ana sizga kerak bo'lgan bu fayl yoki biron bir narsa bo'ladi va u sizni yuklab olish degan vazifangizni qabul qilgandan keyin sizga kerakli bo'lgan faylni routeringizga u o'sha qayerdandir yana yuboradi routeringiz ana shu ma'lumotni qabul qilib olgandan keyin yana 0 va 1larni, ya'ni mana shu ma'lumot 0 va 1lar ko'rinishida keladi-ku. 0 va 1larni yana to'lqinga aylantirib sizni telefoningizga yuboradi telefoningiz esa ana shu to'lqinlarni qabul qilib olib yana 0 0 va 1 larga aylantirib sizga ekraningizga chiqarib beradi agarda router bilan serverni aloqasi haqida savolingiz paydo bo'lib qolgan bo'lsa biz internet qanday ishlashi haqida yana bitta video chiqargan edik mana mana bosib ko'rsangiz bo'ladi aytgancha ana shu uyingizda turgan modemni va qayerdadir joylashgan serverni bog'lab turadigan kabellar haqida gaplashsak o'zi butun dunyo butun dunyoning interneti ana shu kabellar deb mavjud ya'ni butun dunyo kabellar bilan bog'langan bir biri bilan va odamlar bir biriga mana shu kabellar orqali ma'lumotni o'tkazadi va mana shuning nomi internet hozirgi kunda ikki xil asosiy kabellar turlari mavjud bu fiber tolali kabel ya'ni optika volokno va misli kabellar misli kabellar elektronlar harakati orqali ish o'z ishini yuritadi ya'ni zaryadlangan yoki zaryadlanmagan nol va birlar orqali ma'lumotni o'tkazadi lekin bu uslub Fiber ya'ni optika volokno kabellarga qaraganda sal sekinroq. Salmas, ancha sekinroq. Chunki fiber tolalaridan qilingan kabellar ma'lumotni yorug'lik pulslari orqali yuboradi va biz fizika darsidan bilganimizdek yorug'lik tezligi eng baland hisoblanadi ya'ni agar bilmagan bo'lsangiz fiber tolali kabelning ichida shisha bo'ladi uni shuning uchun mamnaqasiga bukish mumkin emas chunki shisha bo'linib ketadi sinib ketadi va ana shu shisha orqali yorug'lik o'tadi lekin uning bitta kamchiligi bor yorug'lik uzoq masofalarda o'z kuchini yo'qotishni boshlaydi lekin bu muammo uchun ham yechimni o'ylab topishgan allaqachon yorug'lik o'z kuchini yo'qotishni boshlaganda uni yo'lda uchiradigan kuchaytirgichlar uni kuchaytirib yo'lni davom ettirgani yuboradi mana masalan tasavvur qiling siz uyingizda o'tirib serverga bu vazifa berdingiz va sizda optika volokno ulangan siz vazifani berdingiz ma'lumot mana ketyapti ketyapti yorug'lik orqali yorug'lik yorug'likni kuchi pasayishni boshladi va shu yerda u kuchaytiradigan joyga kirib qolgandan keyin kuchaytirib oshib yana yo'lni davom etib ketadi mana endi wi-fi qanaqa ishlashini tushunib oldik to'g'rimi telefondan vazifa beriladi to'lqin ko'rinishda u routerga o'tadi router uni qabul qilib olib kabellar orqali serverga yuboradi server sizga kerakli narsani routerga yana yuboradi orqaga router esa yana to'lqinlar orqali telefoningizga hammasini o'tkazib beradi lekin ana shu elektromagnitlik radio to'lqinlarga baribir ko'pchilik narsa to'sqinlik qilishi mumkin uyingizdagi havo mebellar devorlar e, hattoki odamlar ham xalaqit qilishi mumkin nega chunki bularning hammasi to'lqinning ba'zi bir kuchini o'zida ushlab qoladi ha mexanik to'lqinlar ham shunaqa-ku deb aytishingiz mumkin lekin farqi shundaki mexanik to'lqinlar umuman o'tmaydi bu narsalar to'lqinlardan elektromagnitlik to'lqinlar esa sal bo'lsa ham o'tadi ammo sal pal kuchini yo'qotadi to'g'rimi o'shanga ahamiyat bergan bo'lsangiz sizdan Wi-Fi routeringiz qancha uzoq bo'lsa Wi-Fi'ingiz ham shuncha past ishlaydi va sekin ishlaydi chunki sizga to'lqin zo'rg'alab yetib borgan bo'ladi endi aytishingiz mumkin odamlardan o'tadi dedingizmi demak odamlardan mana bundoq elektromagnit elektromagnitlik to'lqini o'tishni boshlasa bu odam uchun zararlimi deb so'rashingiz mumkin ha zararli lekin bizaga ja zarar unaqa sezilarli darajada tegadigan darajada zararli emas masalan faqatgina bitta tavsiyam bo'lishi mumkin uxlagani yotayotganingizda wi figa ulangan telefoningizni boshqa xonaga qoldirib keting ana o'shanda ancha yaxshiroq uxlaysiz nega u unchalik xavfli emas chunki ushbu to'lqinlarning energiyasi ham past hattoki rentgen ham ulardan kuchliroq mana masalan agarda doim rentgen qovursangiz ana o'shanda aniq sog'lig'ingizga zarar yetadi va aytgancha sizning uyingizdagi Wi-Fi chastotalari oshxonangizda turgan mikroto'lqinli isitgichning chastotalariga teng shuning uchun agarda yoningizda o'sha mikroto'lqinli pech ishlab turgan bo'lsa Wi-Fi'ingiz ham yomonroq ishlashni boshlashi mumkin va aytgancha bizning Texnoplov Instagram kanalimizga va Farizning yangi Nano Uzbek degan Instagram kanaliga obuna bo'lishingizdan chiqmasin Fariz u yerda asosan texnikalarni tez-tez tushuntirib ketadi men esa har xil murakkabroq texnologiyalarni Texnoplov Instagram kanalimda aytib o'taman u yerga obuna bo'ling sizga yoqadi qisqa qisqa zo'r zo'r ma'lumotlarni beramiz shunaqa gaplar texnoshpazlar agarda video foydali bo'lgan bo'lsa do'stlaringiz bilan yoki yaqinlaringiz bilan bo'lish esingizdan chiqmasin siz bilan sadulla abdullayev edi keyingi videolarda ko'rishguncha xayr backstage serverni nam bundoq kuchsiz бля. Не смейся, типа этот. Более импульсивно давай.